මගේ නම නදීකා. මම ඉන්නේ මොරකොල්ලේ. මගේ බබා උපත්තියෙම ආබාධිතයි. එයා අර ડોක්ටර්ලානම් කියන්නේ සීස කල ගන්නකොට නහර ඇදීමක් හින්දා මෙහෙම වෙලා කියලා නැගිටින්නවත් මුකුත් බෑ කන්නවත් බැරුව ඉන්නේ දරුවා. ඉතින් හැම දෙයක් ඔබෙන් ඩ්‍රයිව් කරලා හැම දෙන්න ඕන. ඉතින් ක්ලිනික් එකට සති දෙකෙන් දෙකට දෙපාරක් හතර පාරක් යන්න ඕන මාසෙකට දරුවා අරගෙන මම. ඉතින් මට ඒ දඹුල්ලට ගෙනියන්න බස් කුලෙත් හරිම අපහසුයි. ඉතින් මම ගොඩාක්ම ඉල්ලන්නේ පුළුවන් නම් දරුවට මේ උදව්වක් කරන්න කියලා මේ බස් කුලිය හරි මේවා කරලා ඉන්න තැනකුත් නෑ එක කාමරයක් හරි කාට හරි පුළුවන් නම් හදලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒකත් පින් සිද්ධ වෙනවා කරන්ට් එක අරගෙන දරුවා වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් ලොකුම උදව් ඒක මේ දරුවා දරුවා හින්දා අපි ගොඩ ආසරණ වෙලා ඉන්නේ තිබ්බ සේසම විකුණන්න සිද්ධ වුණා මේ මෙයා හින්දා කිසිම දෙයක් නෑ මේ පහුගිය දවස්වල කන්නේ හැම නැතුව හිටිය පොඩි එක්කෙනාට කරන්න දෙන්නේ මොනවා කරන්න ඉතින් අපිට පුළුවන් විදියට කුලී වැඩක් කරලා මහත්තයාමයි දෙන්නම කන්න දෙනවා. අදත් නම් මහත්තයා නෑ කුලීට ගියා. ඉතින් ඒ කුලීෙන් ගන්න සල්ලි මදි ඇත්තටම දැන් තියෙන ආර්ථිකයේත් එක්ක. මෙයාට රැයට තුන් පාරක් විතර කෑම දෙන්න ඕන මේ මොන හරි කන්න. නැත්තම් අඬනවා. නිදියන්නේ නැහැ. ඇහැරිලා කෑ ගහනවා කන්න දෙනකම්. ඒකින්ද ගොඩ අපහසුයි අපිට. කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පුළුවන් උදව්වක් කරන්න කියලා තමයි ඉල්ලන්නේ. දැන් බබාට අවුරුදු 4යි. ඔහොම. නම මොකද්ද බබාගේ? බබාගේ ඔපයංග රෝචන. ඇවිදින්න කරන්න පුළුවන්ද බබාට? මොකුත්ම බෑ. ඇවිදින්න බෑ. මොකුත්ම බෑ ඉඳගෙන ඉන්න පුළුවන්. එච්චරයි වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ මෙයා. අර දියර වගේ දෙන දේ ගිලින්න විතරයි දන්නේ තාම. කතා කරනවද බබා? නෑ. කතා කරන්නත් බෑ. බෑ මොකුත්ම බෑ. කතා කර ඉන ඔය ඔහොම ඔළුව කරකන එක තමයි ගොඩක් මෙයාගේ තියෙන්නේ වැඩියෙන්ම. බලන්න. වෙලාගෙන වතුර ඉල්ලන්න යනවා අපි දන්නේ නැහැ මොකද දඬන්නේ කියලා. ඒ කියන දේ තේරෙන්නේ තව කෙනෙක් ඕනද බලා ගන්න නැත්නම් ඕන කෙනෙක් ගාව ඉන්නවද? ඒ නෑ අම්මත් එක්ක විතරයි ඉන්නේ වෙන කාත් එක්කවත් ඉන්නේ නැහැ. තාත්තත් එක්කවත් ඉන්නේ අම්මම අම්මයි මායි විතරයි හුරු වෙලා තියෙන්නේ. පොඩි කාලේ ඉඳන්ම වෙන කෙනෙකුට බලා ගන්න හිම බෑ. අර මමත් අර මානසික බෙහෙත් බොනවා. ඒකින්ද රස්සාවකට කොහොමවත් යන්නේ ඔයාට මොකද්ද තියෙන අසනීපේ මම වැතිකේසන්නේ කියන එක හැදුනා ලොකු බබා හම්බුනාට පස්සේ ඊට පස්සේ වස එහෙමත් දීලා බොහොම අමාරුවෙන් තමයි බේරගත්තේ ජීවිතේ බලාපොරොත්තුවක් ඕයි ඉතින් මේ දරුවා කොහොම හරි ගොඩ ගන්න ඕනේ කියන බලාපොරොත්තුව තමයි තියෙන්නේ කියන්නේ අම්මයි මායි නැති වෙච්ච කාලෙකට දරුවට යන කලක් නැහැනේ අය සහෝදරයෝ බලයි කියලා විශ්වාස කරන්න බෑ දැන් අද කාලේ හැටියට ඒකින්ද මේ අර එයාට එයාගේ මොන හරි කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් හදලා තිබ්බොත් ඉතින් අපිට බය නැහැනේ. ඉන්න තැන හරි තියෙනවා. ඒතකොට කවුරු හරි බලයි මොකට ගේ හරි තියෙනවනේ කියලා බලයි නැත්නම් අයියා ඉන්නවා. අයියා වුණත් ෂුවර් කරන්න බෑනේ අද. අයියා ඉගෙනගෙන තැනකට ගියොත් එහෙම අනේ මේක මට කරදරයක් කියලා පාරට ගිහින් දායි නේද? එතකොට ඉතින් මෙයාට අනාගතයක් නෑනේ. මම ඒකයි කියන්නේ එක කාමරයක් හරි කුස්සියකට එක හදාගන්න තිබ්බනම් හොඳටම ඇති. සිමෙන්ති සිමෙන්ති කොට්ටේ කොට්ටේ ගලේ කැටේ කැටේ හරි එකතු දීලා හරි එහෙම හරි උදව්වක් කරන්න පුළුවන් නම් ලංකාවේ කෙනෙකුට ලොකුම පිනක් මේ දරුවෝ වෙනුවෙන්. ලොකුම බලාපොරොත්තු මේ දරුවෝ හින්දා තමයි. නැත්නම් මේ ජීවිතේ කලකිරුණ අවස්ථා අනන්ත තියෙනවා. ඒ මෙයා අරගෙන පොලොන් නරුවේ කොළඹ හිටන් අරන් ගියා. හැමතැනම ඒ කියන්නේ පරිස්සම් කරන්න කියනකොට අරන් යන්න කියන තැනට අරන් යන සල්ලි නැතුව මේ ගොඩ අසරණ වෙලා තියෙනවා. ගෙනියන්න විදිහක් නැතුව. දැන් ආයෙත් මෙයාගේ ලබන මාසෙන් දැන් පරිස්සම කරන්න ඕනි කියලා කියන මෙයා දැන් මේ ඇඟ හැදෙන්නේ නැහනේ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපි දෙන කෑම බීම මදි කියලා ඉතින් අපිට ඊට වඩා දෙන්න බෑ ඉතින්. දැන් යෝගට් තුනක් දෙන්න කියන දවසකට එක දවස යෝගට් එකක් 70 ගානේ තුනක් දෙන්න කොහොමද කියලා බලන්නකෝ දවසකට. එකක් දෙන්නේ බොහොම අමාරුයි. ජීජී පොඩි කුමාරිහාන්. මේ මේ දරුවා ගැන මොකද කියන්න තියෙන්නේ? මොකද දරුවාගේ තත්ත්වය? තත්ත්වය ඉතින් ළමයට නැගිට ගන්න බෑ. කොච්චර හරි වඩාගෙන ඉන්න අත දි කර කර ඉල්ලනවා හරි කෙනෙක් අපට තේරෙන්නේත් නැහැ කියන දේ සමහර වෙලාවට වතුර තිබා වෙච්චාම අත දික් කරනවා අපිට ඉතින් තේරිලාම මේ තමයි ඉල්ලන්නේ කියලා අපි ඒක අරන් දෙන්න එතකොට වතුර ටික බොනවා බඩගිනි වෙච්චාම කෑ ගහනවා අපි දැනගෙන මේ වැඩ කරගන්න ඕනේ. තමයට මේ දේ තමයි මේ ඉල්ලන්නේ කියලා. එක්කෙනෙක් ඇරලා මින්න ඕනද? ඔව් මං ඉතින් දවස් තිස්සේ මේ ආ ඉතින් ගෙදරක ඉන්නේ නැහැ මොන හරි වැඩකට හරි ගියොත් ඉතින් මං තමයි දවල් තිස්සේ ඒට රැගෙන ඉන්නේ. ස්ථානේ පෙ නැති ඉන්නේ මාත්‍යා මොකද මටත් වකුගඩු අමාරු තියෙන්නේ. හ්ම් ඉතින් බෙහෙත් බොන ක්ලිනික් යනවා දඹුල්ලේ ලේ චෙක් කරන්න යනවනේ මාසෙන් දෙකෙන් ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්න මොනවාද ලෝකයාගෙන් ඉල්ලන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන අය මොනවාද ඉල්ලන උදව්ව ඉන්න තැනක් හරියට හදාගෙන දරුවා නැගිටවා ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔව්. වැඩි කාලෙනකොට මේ බීච්චි පුපුරලා තියෙන්නේ ඔක්කොම බයයි ඉතින් මේ ගේ ඇතුලේ ඉන්නවා. මම ටිකක් හදෙන්න ඕනනේ. කකුල් දෙක මේ පේන්නේ නැද්ද? ආ ආ ආ ආ 네, 고양이. ඇහෙනවද හොඳට? ඔව් ඇහෙනවා කියලා කියනවා. හ්ම් හ්ම්. ඇහෙන ඇහෙන සත්‍යයට හොඳ බය වෙනවා. දෙනවා. හ්ම් හ්ම්. ඇහෙනව නේද? ¿eh? ඔබට දිනපතා නැරඹීමට අවශ්‍ය නම් ඔබේ ජංගම දුරකථනයට මෙවැනි වීඩියෝ නිතර ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් උඩරට නිවුස් uh, අපේ YouTube නාලිකාවේ දකුණු පසින් තියෙන subscribe බටන් එක ඔබලා බෙල් සලකුණ සක්‍රිය කරගත්තාම ඔබට ඒ අවස්ථාව උදා වෙනවා. එනම් මතක ඇතුව වීඩියෝ නරඹලා අවසානයේ subscribe බටන් එක ඔබලා බෙල් සලකුණ ඔබලා like කරලා යන්න. ආයෙ දවසක හමුවෙමු මෙවැනි වීඩියෝ එකකින්.